Welcome back. Janna qo'shig'ini tarjima qilishda davom etamiz. Xo'p, agar siz birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, ekraningizni yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib, hmm, mana shu videoni birinchi qismini ko'rib olishingizni tavsiya qilaman, chunki bu qo'shiqni ikkinchi yarmi bo'ladi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, tarjima qilishni boshladik. Janna, janna, hmm, jannat, jannat. It's all I ever wish for. Hmm, bu barchasi men har doim e, wish for xohlagan hmm, demak e, bu men har doim xohlagan barchasi barcha narsa ya'ni men faqatgina shuni xohlaganman avvalgi qismda ham tarjima qildik buni oh god please don't deprive me hop mhm. yo xudo deyapti please iltimos don't deprive deprive hmm, mahrum qilmoq biror kimni biror nimadan mahrum qilish deprive don't deprive me uh, men hop mahrum qilma deyapti meni yoki mendan hop mendan deb tarjima qilamiz bu yerda chunki gapni davomi ham bor bu yerda hozir tarjima qilganimda ko'rasiz a blissful life eternally a blissful life eternally hop a blissful life judayam judayam baxtli hayot eternally abadiy ya'ni abadiy judayam baxtli baxtli hayot dan demoqchi yo xudo e, iltimos meni mahrum e, meni e, mahrum qilma meni mahrum qilma judayam judayam baxtli hayotdan umrbod deyapti davom etamiz oh how i long for the moment i see you allah mhm. shu yergacha tarjima qilib olaylik oh deyapti oh deyapti how i long for qandayin men xohlayman long for biror nimani xohlamoq long for juda judayam xohlamoq o'sha oddiy want bo'lsa bu wantga nisbatan kuchliroq long for biror nimani juda ham xohlamoq ho'p oh men qandayin xohlayman deyapti the moment o'sha momentni o'sha vaqtni i see you allah men ko'radigan seni Alloh demak men seni e, men seni ko'radigan o'sha momentni qandayin xohlayman a deyapti bu yerda and gap davom etyapti and va mit Muhammad mm -hmm, Muhammad peace be upon him hop va e, uchratadigan deyapti the moment mana shu joyda davom etyapti gapi davom bu ham meet muhammad muhammadni uchratadigan uchratadigan momentni peace be upon him ho'p men xoh judayam xohlayman deyapti men o men qandayin xohlaymana o'sha momentni qachonki o'sha momentni ya'ni qachonki men seni ko'radigan va muhammad o'sha payg'ambarimizni peace be upon him ko'radigan e, bilan uchrashadigan vaqtni deyapti mana ho'p mana bu joyda pbuh mana bu narsa qisqartirib yozilgan bu yerda e, peace be upon him ya'ni peace be upon him bu o'sha ingliz e, ingliz tilida payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallamga durudi salomlar yoki salovatlar jo'natish salomlar yetkazish salom salomlar jo'natish mana shu narsa peace be upon him durudi salomlar bo'lsin yoki shunchaki biz ismlarni eshitgan paytimizda o'sha muhammad sallallohu alayhi vasallam deb qo'ysak mana shu narsa peace be upon him ingliz tilida xuddi shunga o'xshash ma'nosi with all his companions mm -hmm. with bilan deyapti all his barcha uning companions companions bu hamrohlari o'sha birga yuradiganlari yana nima hamroh birga yuradigan yo'l yo'ldosh deysizmi xullas o'sha yonida atrofda yuradigan odamlar companions ho'p mana shu joygacha tarjima qilib olamiz ho'p gap juda yam uzun bo'lib ketyapti mana shu gap bitta bo'lyapti qayergacha ekan ha общий mana shu hammasi bitta gap bo'lyapti bu yerda o men qandayin xohlayman o'sha o'sha momentni ya'ni qachonki deyapti seni ko'radigan men seni e, ko'radigan va muhammad e, peace be upon him bilan uchrash uchrashadigan e, ya'ni bu yerda o'sha muhammadni with all his companions deb o'sha birga turgan demoqchi birga muhammad bilan birga meet Muhammad uh, with all his companions. Uh, Muhammad uh, bilan Muhammad va u bilan yurgan o'sha barcha yonida yurgan yonida yuradigan odamlar sheriklari hamrohlari yo'ldoshlari deysizmi xuddi shular bilan uchrashadigan va seni ko'radigan momentni demoqchi bu yerda gap juda yam uzun bo'lib ketgani uchun o'zbek tiliga chiroylab tarjima qilish qiyin bo'lyapti o'sha so'zma so'z tarjima qilishga harakat qilyapman sizga ya'ni so'zlarni tushunishingiz uchun ya'ni chiroylab tarjima qilsa bittada shunaqa tarjimasini chiqarib qo'yish mumkin lekin o'sha siz tushunishingiz uchun so'zma so'z qo'yib berishga harakat qilyapman o'zbek tiliga ho'p davom etamiz yana gap shu yerda in the place no eye has ever seen mhm. endi mana shularni hop seni ko'rishni va muhammad bilan uchrashishni deyapti endi qayerdaligini ham aytyapti shu narsani o'sha vaqtni degan bo'lsa endi qayerdaligini aytmoqchi bu yerda in the place deyapti in ichida the place joy joyda deyapti o'sha joy ichida qaysi qaysi qaysi joy nazarda tutyapti no i no no yo'q degani lekin bu yerda no i siz hech qaysi hech qaysi ko'z deb tarjima qilishingiz mumkin hech qaysi no eye has ever seen mm -hmm. has ever seen hop ever har doim bola har doim ma'nosi ever hop seen ko'rgan endi hech qaysi e, ko'z har doim ko'rgan deb tarjima qilmaysiz balki e, hech qaysi hech qaysi ko'z hech qachon ko'rmagan deb tarjima qilasiz chunki o'sha ingliz tilida e, gapda bitta inkor ishlatasiz gapda bitta inkor kelganda gap butun gapni hammasini inkorga aylantirib yuboradi demak hech qaysi e, ko'z ko'rmagan joyda deyapti hech qaysi ko'z ko'rmagan joyda e, endi u joyi tasvirlayapti fill it with love peace and tranquility mhm. fill it with bilan to'lgan love sevgi e, ya'ni muhabbat peace e, tinchlik e, ya'ni hech qanaqa urush janjal bo'lmayotgan holatni peace deydi and tranquility tranquility ham bu ham tinchlik degani bu narsa o'sha hech qanaqa shovqin ortiqcha ovoz baqir chaqir yo'q joy hech qanaqa xullas oddiy qilib aytganda shovqin yo'qlikni tranquility deydi tranquil place hmm, judayam tinch joy peace bilan tranquilni farqi shu peaceda peace deganingizda hech qanaqa e, urush janjal bo'lmasligi endi tranquility hech qanaqa shovqin bo'lmasligi ho'p endi aytyapti bu yerda filled with love peace and tranquility demak shular bilan shular bilan to'la e, shularga to'la ya'ni love peace tranquilityga to'la e, hech qaysi ko'z ko'rmagan joyda muhammadni Э, barcha sheriklari bilan э, barcha o'sha yonida yuradigan yo'ldoshlari yoki hamrohlari bilan va hamrohlarini hamrohlari bilan uchrashib hamrohlarini uchratishni e, va seni ko'rish momentini qanchalik men xohlayman a demoqchi bu yerda mana shu bitta e, kattagina gapdan davom etamiz one day all my deeds will be shown in front of you. Mm -hmm. One day, bir kun, ha, bir kun kelib yoki one day, bir kun kelib all my deeds, barcha mening deeds bu amallar, ya'ni sizni qilgan yaxshi, yomon qilgan ishlaringiz, amallaringiz deeds. Uh, barcha meni amallarim will be shown, will be shown ko'rsatiladi, be shown ko'rsatiladi. Bu yerda passive voice bo'lyapti. in front of you in front of degani oldida degani in front of you sening oldingda demak bir kun kelib e, barcha meni amallarim seni oldingda ko'rsatiladi no one will be beside me mm -hmm. no one hech kim will be e, bo'ladi beside me beside yonida me meni demak meni yonimda hech kim bo'lmaydi ya'ni o'sha narsa bittagina inkor kelganda gap hammasi inkor bo'ladi demak hech kim meni yonimda bo'lmaydi i'll be standing on my own mm -hmm. i'll be standing uh, bu yerda future continuous ya'ni uh, kelasi davomiy zamon bo'lyapti men turgan bo'laman be standing I will be standing qisqartirib I'll be standing men turgan bo'laman on my own men o'zim on my own degani men o'zim yolg'iz degani misol uchun i'll do it on my own yoki i can do it on my own men buni o'zim qila olaman deganingizda o'sha on my own shunaqa e, men o'zim degani demak men o'zim turgan bo'laman blessing me with your mercy is all i'm hoping for mm -hmm. blessing me hop blessing me with your mercy mana shu holatda buni tarjima qilishga to'g'ri keladi hop bless tushuntirib beray bless bu misol uchun o'sha duo qilingan paytda nimadir siz o'sha xudo sizga nimadir berishini so'rash so'raganingizda Э, yoki nimadandir nimadadir o'sha qo'llab quvvatlashni so'raganingizda shunda bless bilan e, so'raysiz bless me xuddi menga ber menga ato et xuddi shu narsada bless me e, menga ber deyishingiz mumkin yoki menga shunaqa meni ta'minla shu bilan with bless me with menga ber your mercy e, mercy shafqat rahm shafqat your mercy sening o'sha rahm shafqating shafqating seni e, shafqating e, rahm shafqatingni menga ber deyishingiz mumkin menga meni rahm shafqating bilan ta'minla deyishingiz mumkin bless me with ya'ni shuni menga ber endi bu yerda oddiy qilib aytganda o'zbek tilida menga rahm shafqat qil deyishingiz mumkin bless me with your mercy menga o'sha rahm shafqatingni ato et misol uchun demak bu yerda rahim shafqatingni menga ato etishing ya'ni menga berishing is deyapti all i'm hoping for mm -hmm. is all barcha i'm hoping for hope hope for degani o'sha biror nimani umid qilish demak barcha men umid qilayotgan narsam barcha men umid qilayotganim o'sha sen uh, shafqating rahm shafqatingni menga berishing barcha men umid qilayotgan narsam deyapti ya'ni yagona faqatgina shu shuni umid qilyapman demoqchi ho'p bilaman juda yam uzun bo'lib ketyapti video ko'p ba'zi birlarga yoqmasligi mumkin misol uchun ingliz tilingiz ozgina yuqoriroq bo'lsa sizga yoqmasligi mumkin lekin imkon qadar o'sha hamma tushunadigan qilib tushuntirib berishga harakat qilyapman shuni inobatga olasiz degan umiddaman ho'p davom etamiz O oh Allah, make my wishes come true. Mm -hmm. Yo Alloh deyapti, make my wishes come true. Make uh, make someone wishes come true bu narsa uh, mana shu holatda keladi. Ya'ni orzularimni amalga oshir. Uh, make uh, yasa, make yasamoq degani yasa deyapti. My meaning wishes uh, tilaklarim come true kelmoq haqiqat haqiqat e, ya'ni haqiqat bo'lib haqiqat bo'lib kelishini meni orzularim haqiqat bo'lib kelishini yasa ana so'zimizni tarjima qilganda endi bu o'sha meni orzularimni amalga oshir deb tarjima qilishingiz mumkin ho'p mana do'stlar shu bilan ikkinchi qismimiz ham tamomlandi qo'shig'ini tarjima qilib tugatdik o'z fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring men uchun sizni fikringiz qiziq va agar video sizga yoqqan bo'lsa albatta kanalga qo'shilishni yodingizdan chiqarmang hmm, va videoga ham layk bosib kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni umid qilaman ho'p keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling